Déjame vivir. La historia de un niño extraordinario. Él es José Elías Ergil Aguirre, posible enfermedad de Farber o con alguna extraña mutación genética. Nadie lo sabe. Hay muchas ganas de vivir. Ama la naturaleza y a los animales. Él es como mi hijo. y ahorita mismo para mí él es todo. Él dice yo quiero caminar. Y eso es lo que me gustaría que A pesar de su discapacidad, él es un niño que se motiva que para él su limitación no es un límite para tratar de, hacer algo y siempre hasta cierto punto se le trata de estimular. la tarea Para que él aprenda a conocer, a eh, desenvolverse poco a poco. ¿Y el caballo? ¿La vaca? No sé, el puerco. ¿Cuál es la vaca? Mm. ¿Cómo hace el rey león? Y así es la vida de José un niño con muchas ganas de descubrir.